السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه صوفي شانيل نتمنى تكونوا بالف خير كنقول لكم مرحبا بكم كيف ما العاده اللي كيشوفوني اول مره واللي كانوا معايا كنشكركم بزاف اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم واحد الفلوغ واحد الخريجه انا والعائله نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتستمتعوا معايا نتمنى لكم فرجه ممتعه ويلا هو معايا خليك ليلي غادي نقول لكم دابا مرحبا بكم نتمنى انكم تستمتعوا معايا وتفوتوا معايا وقيت بغيت اليوم نشارك معكم النهار ديالي كي كيدوز مع البنات ديالي كي غادي ندوزو شنو غادي نلعبو نوريكم ان شاء الله البلاصه اللي كندير فيها ال sport. المهم l'essentiel تبقاو معايا النهار كامل نتمنى انها تعجبكم هذه الخريجه ويلا فرجه ممتعه شاء الله غادي نشارك معكم هنايا البنات شنو غادي نلعبوا وما تنساوش حتى الطواليت ديال ال bébé باش ما ينسالكمش la couche انا خديته معايا هنايا بالنسبه لهذا المنظر غزال بزاف واحد ال parc اللي مخلينو على الطبيعه ديالو يعني ما خدمتش فيه ان شاء الله غنشارك معكم كل شيء وغادي تمشيو تشوفوا معايا بعد ما غادي نديرو الكوته ديالنا غادي نمشيو نلعبوا البنات شويه وندوزوا وقيت زوين شكون بحالي انا هنا بعد ما كملنا ال goûter ديالنا خديت البنات فواحد le côté واحد اخر فهاد le parc. على حساب يديروا les patins اولا لي غولور الحقيقه استمتعوا بزاف كيتعلموا فيه دايرين لهم les traits باش انهم يتعلموا يعني الطريق وبالنسبه هذا ال vélo حتى بهكا les patins ولا les skis ولا يعني اي حاجه هكا متعلقه بالطريق كيديروا لهم هاد الجهه هكا هنا بالنسبه ليا البنات كيبغيو les patins بزاف كيجيو يديروهم هنايا وكيكونوا يعني على خاطرهم ما تنساوش تنساوش عفوا ال sécurité ديال الدراري ضروري خص هاد les protèges ضروري le casque باش انهم يتعلموا وبالنسبه للتعلم ديالهم راهم facile بالنسبه للدراري اللي كيبغيوهم انا بالنسبه للبنات بالنسبه للبنيسه الكبيره تعلمت لهم في 3 جوغ يعني 3 جوغ كانت يعني صافي كديرهم امبيكابل آه، باغ كونتر الصغيره شويه عذبتني mais الكبيره non في الساعه تعلمت لهم الصغيره تعلمت لهم ان سومان صافي كديرهم مزيان نتمنى انكم يعني الدراري تحاولوا انكم تعطيو معاهم الخاطر باش انهم يديروا بزاف ديال les sports ويكونوا يعني مطلعين على كاع les sports باش ما يكونوش يعني عندهم واحد الخمود في العقل ديالهم وحتى في البدن ديالهم بعد ما سالينا لوقيت ديال ال sport. مشينا نتمشاو نديرو شويه ديال ال sport la marche. خديت البنات ومشينا نتمشاو شويه هنايا غادي نشارك معكم البلاصه اللي كندير فيها ال sport اللي في الحقيقه هذه ملي من الوقت هاد le Covid ما خرجناش لهاد البلايص كندير sport غير في الدار اكثريه هنا هاد البلاصه اللي كتعجبني بزاف غادي نشاركها معكم ونخليكم تستمتعوا معايا بالمناظر طبيعيه واللي مخلينها على طبيعتها في الحقيقه كيعجبني هذا le parc اللي زوين بزاف وبالنسبه كاع هاد البلايص كتريح النفس من غير المتاجر اولا المحلات الانسان كيصيب فيهم هذيك الضجه هنايا كيحاول الانسان انه يبدل هذاك لا روتين وهذيك الناس بزاف كتحاولي انك تستمتعي مع الاطفال ديالك ولا العائله كيف ما كانت تاني في الرزانة تبغى تقلب لحدنا اللي معايا في وقت الشدة عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تعب فيا ولو ضغطي خاف عليا وبلوم مش طول كيفما كيف ما شفتوا معايا هنايا مناظر طبيعيه زوينه بزاف كتريح النفس بالنسبه لهاد le parc هو كبير بزاف ماشي بعيد من الدار ولكن كبير بزاف يعني فيه بزاف ديال البلايص يعني كل حاجه شنو دايرين فيها هنايا بالنسبه لهاد الجهه دايرينها متخصصه غير حساب ال sport يعني des appareils ديال ال sport كيجيو لها الناس كتحسي براسك بانك فوغي ماشي في parc زوين بزاف حقيقه كيعجبني هنايا في هذه الجهه غادي نشارك معكم البلاصه اللي كنجي ندير فيها تقريبا كنت ولكن هاد الايام مؤخرا مع هاد الوباء ما بقيناش نخرجوا لهاد البلايص وحتى الناس النفسيه كانت يعني شويه عيانه كنت كندير sport غير في الدار هنايا في هاد البلاصه كنا كنجيو تقريبا كل صباح انا وماما غير كنحطوا les enfants في, في l'école وكنجيو هنا نديرو السبور يعني في الحقيقه زوينه كتعاون راسك وكيبقاش انسان غير خامل في الدار هذه هي البلاصه غنخليكم تستمتعوا بهذه الاجواء شيري هلا معايا في وقت الشدة عليا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولو ضفتي خاف عليا وبلوم مش خلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك ليلي يا سالي وانطر معك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا بلغضب تخاف عليا وبلوم مشتوق دابا جا وقت العشاء في الحقيقه حنا كنتعشاو بكري سبعة ونص يعني الشمس راه عاد نقرا غادي نتعشاو ان شاء الله وغادي نلعبو شويه ديال ال sport. ensemble وغادي ان شاء الله نمشيو للدار نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم ما تنساوش الا عجبكم كيف ما العاده ال like والتعاليق الزوينه بحالكم نتمنى ان القناه تكون المحتوى ديالها يعجبكم كنحاول انني ندير مواضيع مختلفه بحكم ان القناه مختلفه يعني فيها مواضيع متنوعه وكتفيدك وتفيد الاولاد تفيد الناس يعني ديال الحوايج ديال الدار وحوايج ديال برا يعني كل حاجه كنعطيها الحق ديالها اليوم بغيت نشارك معكم الخريجه باش نتعرفوا اكثر على بعضياتنا هنايا بعد ما تعشينا حاولنا اننا نلعبوا السبور كاملين كان هذا هو النهار ديالي نتمنى انه يكون نال الاعجاب ديالكم ما تخلي الوقت يسالي يغيب الروح وانا هذا هو النهار ديالنا دوزناه زوين نتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده وصفات او خريجات بحال هكا نتمنى ان القناه تكون نالت الاعجاب ديالكم والفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ما بقى لي الا نقول لكم نهاركم مبروك الى يوم جديد السلام عليكم المايا في وقت الشتاء هدايا يستاهل كل الهدايا اللي في الكون أفهمني حاسس بيا عرفني تايه فيا ولو ضفتي خاف عليا وبالي خليك لي ليا مثالي ونطير معك معاك بلالي ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح خليك لي ليا مثالي ونطير معك معاك بلالي ما تخلي الوقت يسالي